Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Մենք այսօր աշխատելու ենք Սալորի ծառի վրա։ Կատարելու ենք այդ որը որ արդեն տեսեք այս բոլոր երիտասարդ շիվերը պետքա կարճացնենք ներսում գտնվող մեզ խանգարող ճղները հեռացնենք ու նաև չոր, հիվանդ, սխալ կտրված, թողնված պինոկները, բութակները ավելի ճիշտ, տեսնում եք սա, տեսնում եք ներսում գտնվող կենտրոնում, տեսեք ինչ ձևա թողնցվել, տեսեք աչկեր են թողել, տեղեր կա ճիշտ է թողնված, որ աչկեր բացվի, նոր շիվեր ստանան, բայց տեղեր կա, որ սխալ կտրվածք հարված սխալ կտրվածք բութակները տեսնում եք հհհ հեսա տեսեք Տեսեք սխալ կտրվածք։ Ահա, տեսնում եք կտրվածք, հակառակ կտրվածք հարված։ Այսինքն բութակները Հիմա սկսենք առաջինը մեր բութակները մաքրել։ Տեսեք, մենք կտրվածները արեցինք, բութակները։ Տեսնում եք։ Թողնված բութակները մաքրեցինք։ Իդեպ նաև մի հատ էլ կարևոր բան ցույց տամ ձեզ։ Տեսնում եք, ծառերի մոտիկ լինելու պատճառով տեսեք իրանք ինչ ձև են կտրել այս ծառը։ Սկզբից այն կողմից ցույց տվեցի ձեզ, դրա համար չերևաց։ Կողքից գիլասի ծառը խանգարելու պատճառով տեսեք ինձ սխալ ոչ հավասար այդ արև է։ Այս կողմը կարճացվել է, որ գիլասի ծառին չխանգարի, ու տեսեք ինչա կատարվել։ Դրա համար ես մի քիչ աջ կողմից ճյուղեր կային ավելի ներքև գտնվող, մի քիչ հեռացրեցի, որ գոնե հնարավորին չափով ձևը սիմետրիկ լինի, բացի նա նաև սիմետրիկ է հավասարակշռությունը կարանած առը պահի։ Հիմա երկրորդ բանն եմ ուզում ձեզ նորից ցույց տամ բութակների մասով։ Տեսեք այս բութակը որ թողնվել է, կտրվածքը նորից սխալ է, կտրվածքը պետք է լինի դեպի բողբոջը, սա այդ բողբոջն է, որ դառնում է վեգետացիոն շրջանում դառնում է ճուղ։ Այս կտրվածքը պետք է հավասար լինի։ Նաև սա, տեսնում եք, սա ու տենց բավականին կա թողնված։ Դա ես գիտեմ ինչի հետևանքն է, շտապելու հետևանքն է դա։ Նաև նրա հետևանքն է, որ կտրվում է։ Հիմա տեսեք, ես ես ցույց տամ ձեզ։ Տեսնում եք։ Սա բողբոջն է, հա։ Այս ֆիքսվի։ Սա բողբոջն է, սա կտրվածքը կարելի է ավելի մի քիչ էլ մոտիկ անել, եթե չենք ուզում երկրորդ տարի նորից այդ բութակները մաքրենք։ Բայց սա օրինակ շատ երկարա թողա թողնվե։ Սա էլա շատ երկար թողնվե ու կտրվածքը սխալ արվե։ Ես հիմա ձեզ ցույց տամ մեկ ճյուղի վրա մեկ վարքյան հակառակողությամբ կանգնենք վերեք սա ուղենք սա ուղեցինք հիմա տեսեք սա բողբոջն է մեկ վարքյան ավելի մեծ այս սա այս սրա վրա ես ձեզ ցույց կտամ տեսնում եք չէ բողբոժները, սա բողբոժներն են։ Բոլոր այս բողբոժները դուրս նայող բողբոժներ են, ներսում էլ կան։ Ներս չենք կտրվում, կտրվածք չենք անում։ Կտրվածքը անում ենք այս այս կողմ նայող բողբոջից կամ կամ այս բողբոջից, որը որ երկուսն էլ դուրս է նայում։ Տեսնում եք։ Կտրվածքը անում ենք այս բողբոջից։ Ու կտրվածքը հնարավորին չափով մոտիկ ենք անում, որ այդ բութակների խնդիրը չառաջանա։ Կտրվածքն արվում է թեքությամբ դեպի բողբոջը։ սա ընդհանուր կվերջացնեմ, արդեն վերջում նորից ցույց կտամ ձեզ։ հա, Սա վերջացրեցինք։ Այդ տեսեք, Սա մի քիչ ավելի բարձր դիրքից ձեզ ցույց տամ։ Պատկերացրեք գագաթը։ Հավասար կարելի ասել։ Չենք թողնում որ բարձր ճյուղները լինեն, որովհետև բարձր ճյուղը ինքը համարվում է գլխավոր ճյուղ ու ամբողջովին սոկերը վերցնում է իրա վրա։ Առաջին մի քանի տարին ծառի կմախքը ձևավորել են։ Ձևավորելուց հետո արդեն կամ էտողնա փոխվե կամ սկսել է սխալ էտել։ Հիմա մենք կարգավորենք հնարավորին չափով ժամանակի ընթացքում կուղենք բոլոր սխալները։ Հիմա նայեք մի հատ էլ կարևոր բան ցույց տամ ձեզ այս գիլասի ներքևում գտնվող ճուղը մեզ ծառին չխանգարելու համար մենք կարանք հեռացնենք։ Նախ որ ինքը ներքևում գտնվող ինքը մենակա, մի ճուղա, ծանրություն ունի, նագրուսկա ունի, այդ նագրուսկեն տեսնում եք հետևանքը նագրուսկի թեքվելա ամբողջովին այս կողմ։ Մենք այդ ճյուղը կկարճացնենք, կհեռացնենք ավելի ճիշտ, կթողենք այս հատվածը ազատ, որ այս ծառն էլ կարանա մի քիչ զարգանա, սալորը։ Գիլասն էլ սխալետվել է, տեսեք այս կողմ եկող ճյուղն էլ է ինքը մեծ ու բավականին գնալով հզորանում է, որովհետև գլխավոր ճյուղը կտրվել է հատվածում, տեսնում եք, սա չի կտրվել, սա սկսել է լիդերություն անել, գլխավոր դառնալ, ձգտել դեպի վերև։ Մենք պետքա կարճացնենք նաև գիլասը։ Մենք բավականին ծառեր ունենք, սիրելի ինգերներ, ցանկացողները կարող են գրել, սա էլ խնձոր է, ստեղ էլ բավականին շատ-շատ սխալներ ու ընդհանուր սեփական տարածքա, սեփական հայաթա, սեփական հայաթում մշակել են ծառերը ետել են այն ձև, ինչպես մեծ այգիներում են անում, հեկտարներով, բայց սեփական հայատներում ցանկալի չի այս կարգի խորը է տանել ամեն տարի, ուրեմն նախ ծառերն է մոտիկ դրված բացի դա որ ծառերը միշտ ցածր են մնում ու չի լինում այգին արդեն մշակել լավ այսքանով վերջ սիրելի ընկերներ Մենք սալորը վերջացրեցինք։ Առայժմ